advice okimanyi bulungi tezibirayi taatawo yogera ne taatawo mumpe sente zange nkwebaza gwe munnayuganda agoberera omukutu guno okola kyamaanyi nnyo nateera okuba nga otambulamu naffe naddala ku buli mboozi n'amawuli ge tuba tukuteereddeyo okuba nga ateera ogamanya n'okufolowinga ah, mbeebaza emirimu gye mukola nateera okuba nga mukakalabya ne muba nga mubeezawo obulamu n'okwongera okufaayo okumanya maaso ebigenda mu maaso mu ggwanga erya uganda amawulire gano gakwatagana ku muyimbi gwe bayita spice diana naye nga okusookera ddala si yekozi waago obanga si yensonga lwaki gali bwe gati ah, omukyalo ono aludde mawulire ah, aludde mu mawulire nga aclaiminga ku nsonga eno era nga bbanga lyetoyode nnyo nnyo nnyo nini ddala lwakuba nti abantu bazze tebakiwa attention wabula ate kyeyongera buyongezi kati kula nakulanda okusinziira nti kigenze mu maaso n'okuyingiramu abantu abalala ah, omukyalo ono abanja tata wa spice diana ah, esente ez'okuba nga yamukolera ku bya passipooti n'okumutwala ebweru ah, omwami ono gwe babanja bamuyita morris zibira era nga mwami zibiro nakolanga defensi mu kitundu ekyekanyanya abantu bekanyanya muyinza okuba nga munjulira ku nsonga eyo okubanga akuwadde sente zo ne bwaba ziina wandabire olwaleero ne bwaba ziina oba yenna abamulabye abandabye amugambe ampe sente zange newaba zimpadde nkyambanzagala kuba zirudde sente zaali nga covid tetunagenda mu covid weyatwalira sente zange ezo paka na kati okimanyi bulungi nti zibirayi taatawo yogera ne taatawo mumpe sente zange lwaki obiyingizamu muwalawe anti muwalawe yayinza okunyamba la ensonga enkulu tugitadde ku ki ensonga enkulu tugitadde ku linnya lya muyimbi spice diana kubanga zino ensonga yes newakubadde oli muzadde wa spice diana ate tekirina kutwaliramu lebo ya spice diana ng'omuyimbi kubanga Ah, kwegamba sente si ye yazirya ate sente si ye yazikozesa ate era teyali involved mu issues zino yensonga lwaki nti tekyandibadde advisable nnyo nnyo kuliriza kuteekamu spice diana kuba omukyala waba claiming agamba nti omwami ono Morris Zibida munyu wa mwenge ile bisere bisinga aba ku kyalo ko nga akotakola nnyo nnyo bili awo bula akola kimu kya kola ki kya kunyo mwenge tetujja claiming wale tujja ku mu blaming kuba oli muzadde wa muntu era yazala Space Diana okubanga Space Diana ina following ne bintu nyimba zako zi music okubanga mulunji era sigala muzadde ngo muzadde naye atete twandi kitadde nnyo nnyo ku brand ya Space Diana ngo mchala jaha solingide so huma umegenze maso nevayo nekola kufollup y'ensonga eno ng'eringa eraga nti omukyala akwate ku bagende muwuma abeeko information gyateekayo bo batandikira okola omulimu ensonga ze bazimalirize naye ng'ate abantu abasinga bavuddeyo ne bakubirira kino ne bagamba nti wuma yandibadde ekola ebintu ebigigasa oba ebigitwala mu maaso eve mu nsonga ezitaliimu ki ezitaliimu omulamwa kubanga omukyala ono bwabanga avuddeyo naclaiminga nti taata wa spice diana ye yamunyaga sente kati singa teyali wa spice diana yandibadde agenda mawulire ki oba singa teyali wa bino ebintu bibeera somehow complicated naye nga ebiseera ebisinga abantu balina okusooka okuba nga bakola ki nga falling like begendereza information gye baba bakola before nga tebannaba kujipublishinga kuba kati singa yali muntu bantu bangi babeereeyo ne babakola ki ne bagwa mu mbeera bwetu naye kati singa tebaali tebamanyikiddwa obanga omusajja ono teyali tata wa spice diana omukyalo ono yandibadde acomplainingirawa so tujja kusaba embeera eyo ereme kkulirizibwa nnyo nnyo ku muyimbi spice diana kubanga mukyala asolinze ne brand ye yeah? asonyize eh, ne brand ne manager oyo okubanga batambuza ekintu kino ah, sigenda kweyogerera nnyo nnyo bingi oba sigenda kwogera nnyo bingi kansooke mbateeka eddoboozi ly'omukyalo ono muwulire ensonga zino naddala lwaki essira asazeewo kuliteeka kukulembeza space diana ngaomutwe gw'ensonga eno ate nga ne sente nazo azogedde mu bujjuvu z'abanja omwami ono kiki ekikulesa wano olunaku lwaleero kindesa wano olunaku lwaleero najjako dde era mumawulire nga nkomplaininga ku tata wa spice diana yanziba webayitani gwe bayita mwami zibira yabba ssente zange bamuyita mwami zibiraani eddala kuba abantu bazibira bayinza okubayo abangi ye zibira morris hmm. eh, ye morris hmm. zibira hmm. namuwa ssente zange okukolera abaana bange passport ndi Saudi Arabia ngolangamye mbona akola passport ne mwa sente zange akolera abaana bange passport hmm. na nga tetunagenda na mu covid hmm. na nazirya teyankolete yakola passport z'abaana bange kati we nakomawo ne mbubanja sente zainagano zimpa oli muwadde meka nali muwadde emitwalo gyali kyenda gyali kyenda kuliko passport bbiri emitwalo nsanvu n'emitwalo etaano egyali egya transport kati alina obuyaŋŋama mbw agenda kukola endagamuntu y'omwana story e, e, eyo mpanvu emabega ale ngamba endagamuntu tugenda kuddamu tukole endagamuntu nziremu mwongere sente kati kwegyo emitwalo ekyenda nawaako oli omuwala eyakola gundi eri epassipooti eri n'amaka emitwalo abiri mu etaano muwala we omulala kati ebyo passport tugende mukwera nayo teyakolebwa wabula nagiteekamu era sente zange nenjikola kati zino nabeera nga mbuzabuza buli kasala bikasajja ngenda kumpa sente zange nagaano zimpa mm. kati najjako era mumawulire mm. emabegako oba yali novemba awo oluvanyuma ne bampita abeerosi abeerosi b'ekitundu ekyo bwe tubeera mu mpereerwe bwe bampita ne bagamba lwaki ate wagenda mumawulire wandizeeno ebiki biki nemagamba anze namanyi temujja kukola ku nsonga zange kuboyo zibira wetata wa spice mm. akolanga wa defense kuchalo ko eh kuchalo ko ne omusawo gwange ne kupolisa kanya ne ngutwala yo kati nge nakuzo mwezi zadi abiri mumo nana abiri musamba ogwe 10 no o december mm. eh nga twatwa kamala christmas na mm. ne, kati ayina omwami gwe yali antumiridde nga tugenda kuteesaganya nagamba muweeyo wiiki wiiki bwe yaggwako nemugamba bwegwako nga tampadde sente zaye nga ngenda mumawuli nga ngenda ku poliisi negenda ku poliisi ekanyanya natuka ku poliisi ne bamutwalayo ku poliisi kyeyamaani w'ekitundu kyaffe ekyempereerwe najja n'amweyimirira ku poliisi naŋamba nkomewo enkera waalwo kwero si yaffe tukole endagaano kati eno endagaano gye twakola ng'agamba agenda kunsasula ne bansaba mbawo omwezi ne bansaba mbawo omwezi bansasule kuba twagikola endagaano ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana januari kati desemba nga asatu januari nga lwagenda okumpa ssente zange naye okuva olwo tansasulanga kwerosi bwe mbagamba berosi baŋŋamba mbu no ye yabalemerera bwe naddayo ku poliisi kupoisi ne baŋŋamba ti ate kyamaani yagamba omusango agenda kkola ki agenda kukwasaganya ng'owekyalo kati nange ensobeddwa simanyi kyakkola bwe mukubira essimu tankwata bwe ngezaako mukubira essimu tankwata era mbadde sikyamukubira nga njogerezeganya n'ono omwami katumba ye yali sekuritale w'ekitundu ekyo era ye yakola endagaano eno kati nga gwe madde ntera okwogera naye n'oyo omukyala pros tubeera ku kyalo kyekimu ekyempeer talina nnyo kyamanyi kyakola ng'ogyeko obyo bwa difensi ne talina mulimu mulala gwakola kirabika kunywa kuba anywa nnyo omwenge buli lunaku lunaku zibiraanywa kati bwe buzibu obwo kyayika kyekimuganye okumpa sente zange kwene endagaano chairman yajja n'amweyimirira ku poliisi n'agamba bagenda kunsasula ne bansaba omwezi e, wali omuntu otaye bamusibe e nali muntu otaye bamusibe ku poliisi kanyenya era omusango gwange gye guli teguvangayo kati omaliridde okumusiba kuluno togenda mumusonyiwa era sigenda mumusonyiwa kasaana abeera nga tampadde sente zange ngenda mutwalayo ku poliisi bamusibe kubeera nali mututte chairman najja namweyimirira mukulu bakirabi ekiyamani waffe owa kikubu zooni mpereerwe era bo bennyini oyo mwami bakirabi ne bansaba omwezi gumu zibirabe nga mpadde sente zange era ne bakola eno endagaano naye okuva olwo sente zino wazimuwangaani kati bwe nali ndi saudi arabia mm. waliwo omukyala mukwano gwange yaŋŋamba mbaoyo zibira akola passipooti passport yamukolede passport y'omwana nemugamba nange namupa nenjogera naye kuba yali talina simu ya, ya, ya, ya smartphone kati nayogeranga ku simu yoyo omukyala era netwogere netuka kunzikiriziganya naye nga ye takola passport wabula zibira alina muwala we ngaojeko spice diana alina muwala wabeera omuera mu kikuubo omwo bamwita bridget ye yali amukolera um, um, kati nga ye bwakugamba nti no passport mitwalo asatu mu etaano kwazi yangambye emitwalo asatu mu etaano kati nga ye akwatako emitwalo abiri mu etaano nga giwa bridget kati nga bridget alitambuza ebyo bridget naye muwalawe kati bwatyo bwe yali akikwa kati zino ezange zirabika ndoza ne zimutagalako kuba ya oba n'azinywa natasobola kuziwa bridget kola passport tewesonyiwakotosobola musonyiwa sente zange nga musonyiwa zaki sente zange zenajja kukyeyo anti yalemererwa ajja zinonya azinonya azimpe era ah, muwalawe spice spice jana wonna wooli taatawo patatawe omumanyi zibira ye morris zibira empereerwe spice okimanyi bulungi nti zibira ye taatawo yogera ne taatawo mumpe sente zange lwaki obingizamu muwalawe anti muwalawe yayinza okunyamba muwalawe yasobola okunyamba kwaye muwalawe alina sente asobola okusasulira taatawe zino sente zemubanja emwali mugenda ku poliisi ng'ogenda mmusiba ati tebamugambako akubireko muwala we nga spice diana abeeko ensonga zino engeja azigonjola nagenda bugenzi ku poliisi olwedde omusango gwali ku poliisi kati ne bansaba abajulizi ku poliisi bajulizi nembatwa ne bagamba fayiro kati ekolaki etambula konzekali kati nebangamba nebamuyita basoka nebamuyita ye nga ye ku poliisi kuba nawe ku poliisi ekanyanya amanyikiddwa engeri gyali wa difensi nebamuyita n'agaana kati nebampaayo wiiki nenzirayo bwe naddayo nebampa abasirikale netujja empeerero netumukwata kati wetumutwala lc nejja nemweyimirira bo benyini ngaaba lc b'ekitundu nebajja nebamweyimirirayo nebaŋŋamba nti nno tugenda kutegeeragana agenda kuwa ssentezo era bo bennyini ngaabeerosi mwami bakirabye kiyamaani w'ekikuubo zooni mpereerwe ye yansaba omwezi naŋŋamba tuwa omwezi tugenda kubeera nga zidda tugenda mukwatako akuwa essentezo guno gwakubiri ngaojja mumawulire olowooza lwaki spicedana tavangayo ah, taata we yamwegaana yamusuulawo olowooza lwaki tavangayo simanyi nange lwaki spicedana tavaayo ku nsonga eyo n'ansasula mm. balina ebintu byabwe bo nga bo tata n'omwana hmm. eh, tata n'omwana bo akyali ne maama wa spaisi oba bayawukana takyali naye maama wa spaisi takyaliyo ewazibira yezibira alibibye naye maama wa spaisiyeisatya kukitundu ng'ogyeko kale okunywa omwenge okunywa omwenge era teyeeyisa bulungi atukwatira abaana akwata abaana abaana batalina misango n'abatwala ku polisi okuba babagala mu ssente webityo ebyedda teyeeyisa bulungi teyeeyisa bulungi era ab'ekitundu ekyo we baalaba amawulire omulundi ogwasooka bagamba mutwale omusibe fe tujagenda tukweka obujulizi bonna bagamba mutwale ku polisi omusibe kubanga twamukowakowa dda kuno ku kyalo mumulako kimu mugoba ku kyalo tetusobola mugobako kubanga amazeeko emyaka mingi kakati kuba newaabwe gyeyava takyajjukirayo kuba oyozibira batanzania kumpeereerwa alabika e, ebbanga lye lyonna lyamaze kumpeereerwa tetusoba mugoba kuba olwedde tumaze nayo tamanyina gyeyava tamanyina gyeyava omwami oyo obwadde ebbanga ki okubanga kwadde sentezo okubanga kwadde sentezo ne bwaba ziina wandabira olwaleero ne bwabaziina oba yenna abaamulabye abandabye amugambe ampe sente